У вас кто-то погиб? Нет, просто я сегодня утром узнала новости. Гвардии капитан. Это дедушка. Это ваш дедушка. Бессмертный полк. Самое страшное, что, что немцов, э, что, что немцов предупреждал, что Путин может при, применить э, ядерное оружие. Вся система международной ядерной безопасности разрушена гражданином Путиным. Вся система разрушена, понимаете? Это не шутки. Что вы знаете о протестах в Екатеринбурге? Были ли какие-то выходы за мир? 250 тысяч штрафу за мир. Вам лично? Мне присудили, да, за то, что я вышла от многих войны в Украине, мне присудили 250 тысяч штрафов. Как задерживают человека я в шоке. Я в шоке, что мы, мы объявили войну Украине. Как вы считаете, кто эту войну начал? А кто? Путин? Кто еще может Я прошу всех президентов мира остановить Путина, остановить войну с Украиной, потому что там живут наши родственники. Мы ближайшие родственники с украинцами. Остановите Путина. Путин, уходи. Очень прошу, очень вообще. А что, много таких пикетчиков? Да. Да. да. вас тут стояли люди, там стояли. Все стояли против войны. То есть вы никого даже не знаете, вы сами по себе вышли. с кого-то забрали. Забрали кого-то? Да, да, забрали. Площадь 1905 года у памятника Ленину. Импровизированная антивоенная акция. Вам обращается начальник отдела управления подполковник полиции Трошин Антон Сергеевич. В ваших действиях усматриваются признаки несогласованного публичного мероприятия. Вы будете привлечены к условиям закона ответственности. Прекратите участие в данном мероприятии и освободите территорию. На исполнение законного требования сотрудника полиции даю вам 3 минуты. Ребенка забираете. Вы выбрали самого слабого. Вы выбрали самого слабого. Глупые мрази. Не трогайте. Тихо, Не Я слово полицай. Да вы что творите-то? Как вы можете? Вы сыны, что вы делаете? Где? Тихо, тихо, тихо, вы что делаете? Да вы что с вами? А что за необходимость вот так перекрывать? Ну что за необходимость? Вы испугались нескольких человек с плакатами? Мы испугались, нас здесь не было. Будьте добры, если хотите обойти, обходите. Нет, а что происходит-то? А почему такая паника и тревога? Ходите, пожалуйста. Как вас зовут? Путин Михаил. Все, у меня пустота внутри. Знаете, что бесит? Бесит, что у нас граждан в России крайне мало. У нас одно сплошное население. Я уроженка города Екатеринбурга. И я значит, э, поняла, что здесь нас э, значит, э, винтят пальцах, как говорится. Я уже писала сейчас петицию в интернете э, об импети... по, импичмент... по импичменту э, Владимира Путина. Да, Владимира Путина, поскольку нас винтят здесь вообще. Э, значит, первый раз э, говорят штраф, а второй на 30 дней. Я хотела обратиться к бабушкам. Так, так, мне мне под 70 лет, э, таким как я, чтобы они все объединялись и выходили на улицы против того, чтобы наши муки угибали неизвестно за что и, и, и неизвестно где.